するしないどうも日向太子です今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています ラ3局日本馬開始です皆さん手配を開けてくださいドラがチーピン郷さんはペーチャですバス前なんですけどいやもなく残り最短2局この点差でどういう考えで進めていきますかこのままでいくと満ンガンツモでどうなるかみたいな点差ですけど、うん、今 日本馬で供託リーチ棒が1本あって、うんうん、1000点上がるだけで2600の収入になるんですね。はい、逆に上がれないで他の人にリーチ棒を取られちゃった場合は、うん、マンガンツモ圏内では届かずしかもラス目で親をラス目で最終局を迎えることになる。ということでですね、はい、僕はもうちょっとでも上がればすごい劇的に状況が変わると思うんで、うん、この状況は、えー、全力で1000点が1000点でも上がりに行きます。 ってことはことはこうさんこの手はこの手はタンヤオかトイトイか初ですね、うん、まあ、大体初ですけど <laughs> 仕掛けていこう、うん、この手ただ C1 はちょっと <laughs> 仕掛けづらいかなとまあ、ポンできる牌は全部仕掛けていきますどこからでも、ええ、なるほどわかりましたとにかく上がることとリーチ棒を相手に持ってかれることでは全然違うと思った方がいいですね その意識ってなかなかこうも持ってない方多いですよねそうですね供託リーチも持ってかれちゃうのが結構痛いんですよねトッププロでもその考え方の方とそうじゃない方分かれますもんね、えー、この点差でね本当ちょっと詰めとくとちょっと離れるでは全然違うんで、うま特に今みたいな点差ですねこれは人上がりの価値が非常に大きいですはい そうこれがつもぎりどこからでも仕掛けていくといった形でしたねこのペースは上二人下二人がそれぞれ競っでその意識でやってると、うん、結構殴り合いになりそうな気分まあ <laughs> みんな前に出てくる局面ですねぶつかるわけですね、うん、降りてたり誰かに上がられたりする時点で絶対自分の予想される最終順位がだいぶ悪くなります。なるほど はいこの後ドラだったりチーピン引いてもまだ残して手放してもいいかなってことですよね最後はまあそうですねまあとりあえずジャンピンと難があるけど、まあ、ドラにはあまりこだわらずに、うん、だからこの手を1000点で上がるか2000点で上がるかっていうことよりもあれを誰が取っていくかですね、ね、上がるか上がらないかの方がはるかに、 <laughs> うん、 価値が違いますねでもつもぎりはしないまあ単純に 7, 7 <laughs> の方が使えるはいさあ一応くっついてきましたねそうですねクイタンも初のみも両方いけますね、うん、先ほどの1000点も大事なね局面というのは全員の共通で認識になってるかどうかはまだ分かりませんけれども、確かに分かんないですね、うん ちょっと誰だったのって名前を出しそうになったね、で控えておきますが出しても大丈夫出しても大丈夫あの人とかあの人とかだったら気にしないんじゃないかっていうのはありますが <laughs> みんなが知ってる人の名前でしょう、ええ、コンさんそれ <laughs> でもあの人だったら絶対気にするなっていうのもありますね <laughs> 絶対気にする第一位は誰ですか小林号以外で白鳥かなあ白鳥さん白鳥とかポンさあ手をはい発語泣きました 初を仕掛けた今この局面この局のリチボ1本ってそのトントンバだったらリチボン23本の価値があるぐらいの本当このリチボをこの点差でもらうか持ってかれるかは大きいですね、パート3ぐらいに聞きましたね、郷、はい、さんさあ初を泣いて選んだのはあそうそうでしたこの後ね次の本でも先輩パ取れますもんねそうですね、うん、C でも先輩パを取れます お数ピンを仕掛けました23の形で4を泣いた34系ですかね捨て牌が19と自敗泣いてからごちゃごちゃ動かすと、うん、や怪しいんですが、はい、 こんな感じに並んでた方が、はい、どこに何があるかが分かりづらいんですよ <laughs> なるほどね手の中の分け方、うん、さあチュンを親が仕掛けましたやっぱりこうなりますよねうん空中戦ですね放送の時は綺麗に並べるのとバレないように並べるのも結構必死で こうちゃんとねグループ分けしてくださいって言われること多いですしね、えー、放送だとこれパーソを泣けばそう左に想像はないように見えるし確かに <laughs> これおちはいさあサブロスを泣くと想像想像の上がないようにも見えるので感想を仕バレないようにこうやって並べとくといいですがなるほどさっき数層一番左から切っちゃったんでバレバレな感はありますけど、ね、その後慌てて動かしてるんで。 <laughs> まあでもでもさあ天杯が入っていますお一枚切れのハグこれはもうリーチがかかっても無視ですねまあかけられるの1人しかいない一、ね、人しかいないし、うんとここで考えとくのは、はい、待ち替えをどうするかだけですかね。 まあ、チーソー引いたら両面にするし、うんうん、ノーワンとか引いたらどうしようかなってところですね、えー、どうですか現状よりよく感じますかあのマンズのローワンだと3456の連続形が両面に変化しやすい感じチワンになるんでさらなる一手で,、ですよね、えー、ローワンだけは難しいなと思ってますね、ただ8と8のシャンポンってまあそんなに悪くもないので確かに 迷ってますね <laughs> ローワンと3ワンとパーワンどれが安全かとかですね今の現状だと現状親がローワンを切ってるのではい切ってますよこれをどうするかもね迷うところでただこれさっき言ってた 天杯の時に空切りするかどうかは、町と関係ないところは空切りした方が良いと。さあ、その3ンを親が仕掛けました。カンちゃんですね、うん、246の形から3が泣いて6が出てきたとお白統一ですか今手出しでしたもんね白も、あはい1枚も手出しでした こはまあ単4に行ったって感じですかね。あローワン今ねちょっと考えてましたけど、うん、ローワン手出ししましたで今この3人の様子を見ると、はい、もうここに風炉の後3ン手出しでこちらも両艦の両艦を処理できて、 まあ、だいぶ整っている。で白の統一落としが住んでる、うん、要するに3人とも天杯もしくはイーシャンテンに見えるんですね、うん、ですからこの3着目のこちらの方は、うん、上がりたいのは山々ですがここで振り込んだら結構痛いということでこのローワンは引き気味にいったんじゃないかなさすがにこの3人相手に面前でヤンシャンテンぐらいの人は間に合わないと思いますね、 4腕が3枚見えたので、シャンポン待ち続行がいいかなと思ったら両面になりました。これは両面にします。変えますか。はい。ここで手出しパスを。ロ級そ良さそうですね。仕掛けてる2人が切っている範囲です。良さそうだけど大本命に見えちゃいますね、これね。確かに。あ、今手出し初でしたね。安全牌ですね。 おさあ、つも番だ。つも番ですね。うんこれはね、空切りしてもむしろそこら辺でキメンツがあるのバレるんじゃないかという気もするので <laughs> 一度ね、空切りしたはいですね、うん、3は。どっちの方がいいんですかつもぎりの方がいいんですかねうん、つもぎりの方が情報が出ないような気がするんですよ、ね、出だし、そしてつもぎりのね、判断でも し上の手が止まったあカンですねここでチュンを果敢ですねこれはもう3人の上がり勝負なんで、はいえちょっとでもツも増やしてドラも増やして連敗にさせてですねさあ新ドラはいピンさあ親の神ドラチーピンといピン ピンなんですよだからトイレの、ね、あの一つ仕掛けた <laughs> 今の人は実はバラバラの可能性もちょっとあるかもしれないですねトイメンさんねあの白切って安全牌の発を切ってなんかキョロキョロしながらリャンピンとか発とかそう伺ってるように見えますか、えー、白と一落としを手配が完成したとも見えるし、バラバラからとりあえず単オに向かったにも見えるんでこの後の キョロキョロ具合であのキョロキョロ具合また変わってきますね読みも親は間違いなく来てますね関してまっすぐ来てます、うあとは今はめくり合いをしている感じですか、はい して3着目の上茶が今もう待ってますね、はい、完全に囲まれてる感じですよねこれねあっちもこっちも仕掛けてますからね、うん、どういった判断をするか今のところこう通りそうな牌をね並べてますから選んだのはウーワンリャンワンが通ってローワンが3枚見えていてですね比較的通りやすそうなワンズですねうん 分がね一度切っている範囲ですこれは大丈夫はい行きましたまあ大体行くんですけどね、で次に何を引いたら止めるかですけど基本は全部押すんですが、土層ぐらい止められるかなと思ったら今数層が通ったので、まあ、地層も切りますね。茶は降りている。そうすると、 <laughs> 町としてはこれ、 マンズピン、マンズソーズ結構通ったんで、今、親の、親親ね、親の話ですね親の手配の話。はい。親ウッパーピンじゃないですか、これ。親はウッパーピン。ウッパーピンってあるとドラがあるってことですか、一枚。そうですね。ウッパーピン以外だと変なシャンポンとかが残ってる <laughs> おしゃれだね。おしゃれなシャンポン。別に変じゃないですそうですはいね。ああ、でも、郷さん的には第1位は、今、 プパーティーそうですね第2位もありますもうそこ第2位がねもうマンズは、はい、2466から6切って地位してだから、うん、マンズはほぼ解決してるんですねないですね、うん、あるのがえー、ソーズはね今散々通ったので、やっぱソーも泣いてないし変チーソーも変だし想像ないとしてやっぱりウッパーピン両面なら両面ならウッパーピンですね えじゃあもし持ってきたらどうするんですか物販費が降りるかもしれないですね。パーピンかカンチーピンか。カンチーピンチーピンと何かのシャンプーか。ヤンメ以外の形の工具ならば、えー、そのような形かなといったところですか。対面は受けて,、ね、これは受けてるっぽいですね。えー 手出しじゃパピンカ勘違いんですよね言ってましたねタイミングいいですねさあさっきパース落ちはしてなくて、はい、数層も通ってるんでも同心先に切って貫地層もあまりなさそうなんですね、うん やっぱりこのキーってなるのが泣いた後のここからの手前と先のここら辺ですかそうですねローとローワンからか最後ローワンですよねそうです、うん、でその前後に泣いてない牌とかも含めると、うん、結構形は限られてるんですね、うん、そうですねあもし当たるパターンで言ったらカンチャンかシャンポンですか カンちゃんかシャンポンですね。パワーワンのシャンポンもちょっとあるのか。ああ、うん。そうなると。チーソーのシャンポンや缶チーソーもあんまりないと思うんで、はい、やっぱりここはまあチーピンだけは止めて。うん24688っていうワンズのパターンはあるってことですかそうですね、うん、それならローワン先に1枚切ってもおかしくないんで、まあ、カンチーピンかウーパーピン、まあ、シャンポンだった場合は 高いですね、うん、 <laughs> パンもないこともないんでここはここはもう流局期待ですねなるほど日望と日本馬が残ってのもう1局2局ならばいいんで、うん、あ動き出しましたよ観音ピンを仕掛けましたそしてスワ数腕出てはいないですがもうマンズは解消してる感じですよね、うん で私の大長考してのパーソン切りはこれ大長考というかまあまあ喋ってたけど喋るやつですからねあの、ね、降りたように見えてるかもしれないですね一度対応したかなと、うん、今更待ち替えってのも変なんでこれは降りたようにも見えますねおワンズパーワン これはもう安牌ないので統一落としかバンズに手をかけたんですかねってなるとパワー持ってるパターンはもうないですか ?6 が123まあ多分こちら相当苦しそうなんで <laughs> もうシャンポンに当たったらしょうがないっていうパワーワンですね、ということでポンです <laughs> 本当ですねこれ負けましたね <laughs> しかも復活じゃないですか復活の小林ですよこれまあ多分ダメですねこれね あ上がりまで <laughs> 上がりまではないですね、うさあ親の上がりが決まりましたおこうさん的確ですよスパーピンですよ。 <laughs> まあこれはさすがにわかりやすいですねこれ。 <laughs> まあでも、すごいチュンドライチテンパネしました。千三百は千五百オール。 まあこれは曲が進まなかったんで、まあ点差をキープでき、3着目までとの点差はキープして残り2曲と。まあしょうがないかなって感じですね。ね、教徳はなくなりましたけど、えー、本番は増えましたね。はい。はい、さあ、読み的確でした。合ってました。さすがです。この後どうなるか楽しみですね。はい。うん、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次の何3曲3本場もお楽しみに。